Nie będę się tutaj rozpowiadał bardzo dużo. A, a, a, a, a, i, a, a, a, a, i, uh, Także panowie tak trzymać. Ach!